मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है आदमी सोचता क्या है होता क्या है कितनी शिकवे कितनी शिकायतें कितने सालों से जो सवाल दबाए रखे सब प्यार बन के बह